Magandang hapon. Narito ang 24-hour public weather forecast sa inisyo ng pag-asa ngayong October 23, 2021 ngayong 4pm. Mayroon pa rin binabantayan na low pressure area na nakapaloob nga dito sa Intertropical Convergence Zone na nakakaapekto sa Southern Luzon, sa Visayas at sa Mindanao. pressure area nga as of 3 p.m. ay huling namataan sa layong 155 km west-northwest ng Sambuanga City at ito nga ay nakapaloob dito sa Intertropical Convergence Zone na nakakaapekto pa rin sa Southern Luzon, sa Visayas at sa Mindanao. Para naman sa forecast weather conditions, ang Bicol Region, Aurora at Quezon ay maaring makaranas ng cloudy sky sa may mga scattered na rain showers at thunderstorms. Ito ay dulot ng shear line. Habang ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng Calabarzon Mimaropa, Western Visayas, Sambuanga Peninsula at BI. BARMM ay maaring makaranas naman ng cloudy sky sa may mga scattered na rain showers at thunderstorms. Ito ay dulot naman ng ITCC at ng LPA habang ang Batanes naman at Babuyan Islands ay maaaring makaranas ng cloudy sky sa may mga light rains na dulot naman ng northeasterly surface window. At para naman sa nalalabing bahagi ng ating bansa ay maaaring makaranas ng partly cloudy to cloudy sky sa may mga isolated rain showers or thunderstorms. Ito ay dulot naman ng ITCC at ng localized na thunderstorms. Para naman sa forecast wind and coastal water conditions, ang northern Luzon, ang wind speed ay moderate to strong at ang wind direction ay northeast. Ang coastal waters ay moderate to rough na may pag-aalo na 1.2 hanggang 4 meters. Para naman sa western section ng Visayas at Mindanao, ang wind speed ay light to moderate at ang wind direction ay southwest to southeast. Ang coastal waters ay slight to moderate na may pag-alo na 0.6 hanggang 2.5 meters. Para naman sa nalalabing bahagi ng ating bansa ay makakaranas ng Wind speed na light to moderate at ang wind direction ay southeast to northeast. Ang coastal waters is light to moderate na may pag-alo na 0.6 hanggang 2.5 meters. Ang ating haring araw ay sisikat bukas sa umaga sa ganap na 5.49 at ito ay lulubog ngayong hapon sa ganap na 5.32 at asahan natin ang ating moonrise ngayong gabi sa ganap na 7.24 at ito ay lulubog bukas sa umaga sa ganap na 8.35. Para sa pinakalita sa weather update ay huwag kalimutang i-follow at i-like ang DOST Pag-asa official Facebook page.